Hai Assalamualaikum Selamat tengah hari uh, ah, Hari ni yang baru nak pergi uh, Buat penghantaran di uh, Mana tahu nama flat nak baca payu Main di luar negara ni kak So naik sini cantik tak? Uh, terak abu berai Baru bucak ni uh, Baru bucak, baru bos wai Dengan barang-barang aksesoris dia uh, <laughs> Ini yang baru nak terak Test kemampuan dia Kegagahan dia ha, Kelajar ya dia Macam mana Kerak ni ha, Nak boleh kerak Sepon ni ni banyak lah Kena ngata Beli gaji banyak ke eh? Kita pun sobek-sobek lah ha, Dia game ni Dia dia tak boleh kita Nak main suka-suka gitu Dia kena usaha Bagus Dia ajar kita bekerja ha, Nak dapat ke Apa yang kita nak Kena usaha Okay, so daripada lori hot kopa tu Hot biasa kepada sobek sobek sobek Jadilah lagu ni Okey, lori hot Hot merah uh, BJ tu Kita sipir dalam garaj dulu Kita guna lori hot baru ha, Sebab ni abang online ni Okey Kita Test dia punya perjalanan tu Kita nak tolak kita ni Ini Ini juga Masih terbuka Okey nak bawa Abang suka bawa dalen ni Dalen ni ni dia senang sikit kita nak control Nak tengok kan So biasanya Barai tak ada lagi ni kosong Kita kena pergi ambil barai dulu Kita kena pergi ambil barang dahulu Bawa masuk dalam kargo Barulah buat lagi hata Buat apa traffic light tak hidup Rusuk oh. Kayak gini ke kereta mari Tak ada Hari ni tak ada kereta ya. Covid ke ya. Ayolah kontrol dengan keyboard ni uh, Kena ada steering Kau sedap eh? Alright tapi tak boleh lebih dia terlajak punuh terak kita tepuh habis ni ni ni dibayar dia dibayar dia habis langkah so abro ikut dia punya jalan lah 80 80 ke bawah tengok lah kalau highway kita speed lah baru ke eh. bosan selok lah mak kau panggil dia uh, game ni bagus so uh, so kalau juga kita boleh kena rakan-rakan online daripada serata negeri kalau kita tak kenal pada hidung pun tapi kita boleh sign dalam apa kita boleh sign dalam simulator truck ni ah, jadi kita suka lah kita ah, kita pergi hantar bahagian bersama-sama belakang ke destinasi, ke destinasi yang sama uh, itu bagus biasa kita join malek masa ni kita cari point dulu ni cari duit juga kerja-kerja ni cari duit juga sikit apa uh, nak upgrade truck macam lagi bagus lagi Abra suka ambil gambar beli-beli atas barang ni jumpa tempat macam-macam ni kita atas nama ni eh, laju je kot truck ni ni eh, tak berani pula dah ha, go straight on keyboard lagu ni lah tuan-tuan siapa berminat uh, ah, simulator truck ni bolehlah cuba download ada yang berbayar ada yang trial kalau yang trial tu kita hanya main sendiri je lah kalau orang berbayar tu dalam apa beli dalam 24 ringgit lah tak, tak mahal lah boleh lah boleh-boleh isi masa time-time free-free kan okay, kita nak kerja macam kerja baru ni stress go go ah, straight on. Dia memang stres. Jadi kita nak relax. Kita nak tubik tak boleh. Kita kira tubik. Untuk ni je lah. Tapi seronok lah. Boleh tengok negeri-negeri yang dia buat. Walaupun tidak. Uh, exactly sama dengan hak tu. At least kita boleh cubalah. Boleh tengok lah. Haa. Uh. manusia ni tak boleh kerja banyak ke lekuk go straight on ada hak suruh buat live apa dia tak reti lah nak buat live banyak benda kena buat kena ada go kena ada go ni banyak jadi apa buat video apa masuk upload apa upload dalam youtube je lah nah, ha, youtube pun kadang-kadang ada yelah channel-channel kita okay? apa buat dalam Amida Production So, Go straight on. Cute je lah. Memek. Okay. Uh, layan lah juga. Sambil-sambil kita boleh buat video, kita boleh buat shoot, photoshoot, gambar-gambar. boleh pasal lagu dalam ni Kalau kita boring kan eh? Kita boleh pasal sebab dia ada CD player uh, Dalam lori ni Kita boleh pilih lagu-lagu kita nak Kita masuk dalam folder dia <clears throat> Supaya dalam pendrive lah Menarik kan? Ha. Bila-bila kosong ni Abang datang suka tidur banyak Selain daripada kita buat benda-benda oh, Sudah lah oh, okay. Gagoh lah juga Oh ada tu di depan So kita nak masuk mana sekarang Tajuh ni apa tu Tadi patut kena selur ya Okay Okay 23 euro mana kecek euro lah Kita kecek 23 ya Okay, the bro ini satu pemandangan yang cantik kalau kita tengok. Okay, kita akan cuba Oh, Bukit Bukau. Apa? Sisi sebelah ni. Oh, dah pula doh. sungguh kat minyak mentah betul-betul agak mentah betul-betul agak juga tak boleh congok lama-lama juga hmm, berhak sudah ok kita dah sebentar ok sama kita pula betul lah ya ni kalau satu jerio ni berkurang beberapa minit lah kita apa rasa kalau game ni setengah orang ni dia tak boleh main game-game ni ni dia apa simulasi game ni dia jadi boring orang tanya juga apa dia tak boring kok kalau boleh tak tak boring tolong lagi kalau boleh kalau buat kalau stay boring tak ada masuk ke apa nah ha, tu boring Sebab ni kita boleh ambil gambar boleh snapshot dan video lagi tu tak, tak boring ya kau tengok view kalau dia buat pisau lah dia buat macam ni lah belakang kena tengok semua tu takut seset ha, eh. ah, nak corner hmm, kena lepas kena ambil side dia lagu mana masa ke lah baru kena corner gini sikit ha, kita corner pun habis pulah pun habis ha. oh rasa kena pun sikit sikit tak dia company bayar ha, <laughs> kalau sakit ada calar lah ke apa company bayar dekat Sabah dah Destinasi ni Actress Turn left Ah, kita sudah sampai ke destinasi Terus ke tank Okey Tunggu dia lagi punggah buah-buah pula Masuk ke galeri Tenang lah. Okey, biasanya kita kena masuk dalam layout dia ija tu. Okey, dia suruh press enter. Following uh, apa ni? <clears throat> the following key to view the job offer. Okey, dia nak pergi ambil gitulah. Oh, kita tu. Okey, so kenapa uh, tak dia punya lapu lilak-lilak ah tu lah tempat tu kita kena pergi tok lori dia nak tok baris situ. Okey, so kita kena dia siapa dia tubik warna hijau dia warna hijau tandanya dia masuk dalam tempat um, kata dia dah ha, gitu yes kita sudah parking. Okay, kita pakai mana dia di tempat store dia untuk diangkat ah, bunga bunga ah, ni bawa bunga bunga ni kena bawa molek jangan pecah dia dia kalau pecah dia tolak kita dia punya duit itu tu ah, penalty dia panggil tu kena baik dia suruh tukar E ah, apa yang dia lah eh? tutup belakang semua bagi dia isi bagi dia cargo has been Okey, lah ni cargo sudah masuk dah. Okey. Uh, simulasi ni lagu itulah cara dia. Dan kita kena pergi atas bagi ke destinasi dua. Okey. So, kita kena pergi ngatar lah. Kena buat cuma molek. Jangan bagi kalau uh, ada rosok-rosok, ke apa nanti Balik pecah pasu habis kita ah, Haa dia kena penalty Teruskan